yosh bolalaringizga ochadigan o'rgatadigan birinchi kalima la ilaha illalloh bo'lsin o'zicha harakat qilish kerak shu kalimani birov o'rgatib qo'ymasin bolasiga ko'chada fotihani birov o'rgatib qo'ymasin ko'chada nima uchun bunaqa deyapti ehtiyot bo'ling o'rgatib qo'yishmasin ko'chada shu kalima ehtiyot bo'ling alhamdulillah o'rgatib qo'ymasin chunki kim o'rgatsa shu odamga ajr ketadi alhamdini kim o'rgatib qo'ydi bolangizga kalima toyibani kim o'rgatib qo'ydi umrini oxirigacha aytgan toyiba kalimasi fotiha surasi o'qir ekan shu o'rgatgan odamga ajr bo'ladi shuning uchun ehtiyot bo'ling o'zingiz o'rgatib qo'ying tezroq toki bir kuni necha marta o'qiydi musulmon alhamdu surasi o'ttiz nechi marta har bitta harfiga qancha ajr bor o'nta ajr bor va shuncha savob birovga berib yuborasizmi yo'q o'zingiz o'rgating kalimani ham o'zingiz o'rgating Vortrasst du das nehmen